i antes havíem tingut els polonesos. Se'n recorda dels polonesos? Sí, mamuts i paputs. Mira, havien dormit a les cunetes de Pont de Rei, perquè els havien tret de França i no els deixaven entrar a Espanya. I aleshores dormien a les cunetes entre Pont de Rei i el Pla de Rem.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 Eh, trobar-se amb molta gent, i n'hi havia un que li diuen Lui, que era de, de per aquí, se dedicava a passar gent. A veig, de jo i de som i té, els baixaré Siu a darrere casa, els vas acompanyant en un quartel de Guàrdia Civil. A mi m'he dau 15 o 20 francs. A veig, jo a net, <coughs> anava aquí, me metia davant, els últimes siguin dues o tres persones, els portaven un quartel de la Guàrdia Civil. I e aquell se sobaven que anaven a Espanya. Nosaltres tenim una família, en totes les cases van posar, eh, van posar polacos per, per dormir, per això els dies que van estar. Que gent, quan vingueren, l'Ajuntament digué que se podíem allotjar tota aquesta gent sense cribar res perquè no volien sols. Només el que oient era que se venien causes, sabes, de poder te pagar o de poder menjar. I la vet en casa que érem aquest matrimoni que jo no sé si es dius eren metge, era sí que eren metge. Era, era sí, era, era, era, era, era metge. No, no, no, no, no, era matrimoni no, no, no, Ara Més és de Piu i tan gran hi havia molta gent, molti polonesa, i aquí hi havia molti, molti, hi havia aquí, oh, que s'apariaven, sabes?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 El que més greu li sabia és quan enganxaven algun, els posaven en un camió i se'ls emportaven. El que passa és que més d'una vegada va veure que amb algun els agafaven i després quan passaven pel riu, quan passaven a Puntau, n'hi havia alguns que es tiraven del camió a baix al riu. porque veían que eh, si nos mataban ellos los matarían igual cuando arribaban a Foz. Y a mí me parecía que éramos seis, que éramos cuatro y dos personas más. Según los papeles que obtuve después, envía una sola señora. Para mí que la otra persona se escapó. yo, no, yo creo que su trabajo era el de cruzar a la gente, seguramente eh, era un modo de, de ayudarse pero no, eran jóvenes, eran jóvenes los muchachos y yo sé que, por ejemplo, yo no caminé todo el tiempo, a mí me llevaron sobre los hombros en muchos momentos. Mi hermano eh, tenía 10 años, él sí, él andaba con una mochila. Pero, sí sé que cuando estaban arriba, y mi mamá no quiso bajar, tenía 35 años mi mamá. No quiso bajar porque lo vio a lo mejor muy peligroso, pero la dejaron sola y cuando vio que la dejaron sola lo que hizo fue sentarse y deslizarse. Por eso digo, ¿por dónde se deslizó? Por un sendero, pues tenía que haber sido una cosa. en octubre, octubre del 42 que me imagino que el clima estaba bien todavía, no creo que hacía frío. Me imagino que, pasa que yo digo, ¿cómo llegué de Po a, Luchón? ¿Cómo llegué? No, no, lo, la montaña. Entramos a leer y nos, y nos Bueno, la Guardia Civil nos paró y según mi hermano, mi papá lloró, y etcétera. Y bueno, ahí hablaron para allá y para acá. Ah, sí, que me dijo mi hermano que los pobladores de este pueblo, porque nos querían mandar de vuelta a Francia, porque no teníamos visas de salida de Francia, teníamos visa de entrada a España, que me imagino que se compraron, y teníamos pasaportes de Honduras y ellos entonces querían mandarlos de vuelta y los campesinos dijeron los pobladores que habrán que estarían ahí de testigo no no los mandes de vuelta ya cruzaron, ya llegaron bueno eso fue y después a mí me parecía que era puede ser una, una noche que haya sido la cruzada de la montaña eso es lo que a mí me parece tiene que haber sido muy bien planeado ¿no? porque me parece que nosotros cruzamos en una sola noche y, llegamos aquí a esta población y cuando llegamos aquí la Guardia Civil, después de que decidieron aparentemente no mandarnos de vuelta, me pues preguntó cómo se llama la niña, la niña se llama Françoise, ah, no, la Françoise es Francisca y a Francisca se le dice Paquita. Yo le digo, pues si nos arrestaron, ¿cómo nos soltaron? Entonces me dice, porque mientras que escribían a una, a una autoridad, alguien selló los documentos y nos fuimos a Barcelona. Yo lo que me recuerdo de Les es que yo estaba muy, muy cansada y que el sol estaba... Y, ah, no, entonces estábamos en alguna pensión y yo abrí una, unas puertas de esas así grandotas, largas que hay, que es como una ventana, un balconcito, y entonces el sol estaba brillante, así que tiene que haber sido ya las 12 del día o más allá, y de repente la familia mía me dijo, cierra la puerta, porque parece que abajo estaban chequeando los papeles. No, yo de Les lo único que, que más me acuerdo es que mi hermano dijo que los, los pobladores dijeron no, no, ¿sabes? Como salieron en defensa nuestra, pues eso, que es una cosa muy... Y muchos llegaban también muy, muy agotados, llegaban muy agotados. Físicamente. Muy agotados porque además no era un tránsito de la frontera a Lérida, sino que pasaban por todos los pueblos tal que, que, que, que usted conoce, ¿no? Eh, y pasaban por Sor, muchos, claro. Y, y, claro, las condiciones <laughs> también eran, eran bastante deficitarias en, en, en sitios pequeños, y una ayuda naturalmente de, de, de, no, no del consulado, sino del American Joint, del American Joint. Eh, entonces, eh, Sequerra, que era el delegado, eh, venía a Lérida a ocuparse de ellos, tal, y los que quedaban en libertad, pues los sufragaron también los, los, los, el coste de los hoteles, ¿no? y era el American Joint de, de Sequerra. Sequerra hizo una gran labor.